Blade Storyline Freeform Quiz видеон тавтамрил. За, өмнө бид нар болохоор тестийн сан үсгэх тест оруулах тохиолдсон. Одоо бүгдээрээ зургийн тест яаж хийх вэ? За, үүний төлөв бүгдээрээ graded гэдэг дээрээ дараад за, freeform гэдгийг сонгохоор зургийн тест гарч иж байгаа. Би эхний drag and drop гэдгийг сонголоо. За энэ бол зурган объектыг зөөж байрлуулах юм тест байгаа. За тэгэхээр зурган тестийг боловсруулахдаа эхний алхам нь болохоор slide view гэдэг рүүгээ орно. За энд мэдээж хоосон слайд байгаа. За эндээ болохоор бид нэр зургийн тестэнд ашиглах зургнуудаа эхлээд оруулчихна гэсэн үг. Ерөнхийдөө заавал зураг байх алгүй. Ер нь бол зурган объектууд байж болно. Эсвэл text box, дүрс гэх мэтлэн янз бүрийн объектууд ашиглаад бид нар drag and drop гэсэн тестийг хийж олно. За тэгэхээр би энд болохоор өмнө ингээд татаж авсан байсан icon-уудаа ашиглаад нэг тест зохиоход үзье. За ингээ объектууд байгаа. За энэ объектуудаас бүгдээрээ энэ тэг шинцэгт хайрцаг зурж агаад энэ хайрцаг дотор зүгийг нь байрлуулах тест хийгээд үзье. За саарл өнгөтэй тэгээд hard text-ээр бичиж. За маус хоёроо дараад edit text гэдгийг сонгоод За дотор нь бол ерөнхийдөө тестийнхээ зааврыг өгч олно. Эсвэл энэ дүрсэн дотор юу байрлуулах юм? За байгалийн зүйлс. За эсвэл бүгдээрээ амьд бий гэд нэрлэж амьтай бий. За тэгэхээр дээр байгаа зургнуудаас суралцагчтай яах вэ гэхээр амьд биеийг нь энэ текстэн дотор оруулах гэсэн үг. За эсвэл та бүхэн хоёр дүрс оруулж хаад амьтаа бол амьгүй объектуудыг ялгаж байршуул гэсэн тест бас хийж болно гэсэн үг байна. За тэгээ A B C гэд хариултууд дээрээ болохоор зургнуудаа нэг нэгээр сонгоод өгч. За энэ анзаарч байгаа бол баруун талд бол ерөнхийдөө тухайн зургийн улаан хүрээ тэг байгаа нь харагдаж байна. За энэ болохоор A B 5 байна. За энэ drop target гэдэг дотор бол гэдэг дээр болохоор нөгөө зургнуудыг зөөгөөд байрлуулахад хүлээж авах талбараа сонгож өгдөг байна. За slide view дээр бол ийм харагдаж байгаа. За нөгөө incorrect correct гэдэг чинь баруун тоол болон чинь байгаа. Буруу болон зөв хариулсан. За хэрвээ та бүхэн тэр э, сангуудаа үүсгээгүй байгаа бол өмнөх э, видеог үзээрэй. За энэ дээр бол сан яаж үүсгэхгүй гэдэг тухайгдсан байгаа. За drag and drop options гэдэг дотор бол нэмэлт тохиргоонууд байдаг. За энд бол нэг тохиргоо бол өөрчлөөд байх. Одоохондоо бол шаардлагагүй. За form view ороод За picture 6. За 6 зураг байсан 6 6 6-ыг нь цаагаад өчлөө. За одоо drop target гэдэг дээр бид нэр хүлээж авах зүйлээ буюу за epic rectangle-д нэг буюу MP гэдэг дотор зөөж байрлуулна. За нөгөөдөл энэ бол зөөж байрлуулах шаардлагагүй. За энэ энэ тохиолдлыг бол зөв хариулт, бусад тохиолдлыг бол буруу хариулт гэж үзнэ гэсэн үг. За би энд оногоо өчлөө slide view дээр нэг иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За ингээ бүгдээрээ this э, slide гээд preview хийгээ шалгаад үзье. За энэ mod за ингээ submit. За зөв хариутлаа хөгжлөөргөө гэж хажиж байна. За ингээ иймэрхүү байдлаар бид нэр зурган тестээр хийж болох нь drag and drop гэдэг. За одоо бүгдээрээ бүтээх төвшин дотор дахиад өөр нэг зургийн тестийг оруулаад үзье. За home гэдэг төтөргөө question гэсэн. За pick one гэвэл зөвхөн нэг зураг сонгоно. Pick many гэвэл олон зураг сонгоно. Text entry гэвэл текстээр хариулж болно. За hotspot гэвэл зурган дээр зөв объектыг олж сонгох байгаа гэсэн үг. За pick one буюу олон зургнуудаас ганцхан нэг зөв зургийг сонг гэдгийг бүгд эгээр үзье. За энд ингээд энэ талбар дээр бол та нар хэдэн ч зураг оруулж болно. За зургнуудаа харин та нар бүрсгий зураг биш, пон мото зураг ашиглахгүй affiliate icon-ыг комосоо icon-ууд авч ягаад тэр icon-уудаа ашиглаад тест хийвэл илүү их зүгээр харагдана. За ингээд зургнуудаа бол та нар ямар ч дизайнаар байрлуулж болно. За би одоо бол зүгээр хаа хамаагүй зүгээр ингээд байрлуулчих. За хэрвээ тухайн зургийн тестэнд заавар оруулахар бидэнд бол байна. Insert гэсний text box ашиглана. За би энэ болохоор text box ашиглаад заавар авчиж эдгээрээс айл нь бензинээр ажилдаг вэ гэсэн асуулт За сонгоно. За эдгээрээс айлын бензиний ажилтг вэ гэхээр нэг зураг сонгороо гэсэн санаа. За тэгэхээр текстнийхээ дизайныг бас та нарыг өстөө дөрөв байдлаар өгч болно. За ингээ бүгд дээр form view руу орж хагаад ABC гэдэг дээрээ бүх зургуудаа нэг нэгээр сонгоод өчнө. За үүнийхээ дараа бүгдээрээ оногоо өгөөд За өнөөгөр бол та нар э, тухайн төвчнөөс шалтгаалаад өөр өөрөөр өгч болно. За ингээд зураг сонгоход зургийн хүрээ өөрчлөгдөж байгаа. Ингээд суралцагчд болохоор энэ зургнуудаас аль нэгийг нь сонгоод тэгээд submit гэсэн үг. За энэ За би түрүү нөгөө хариултаа зөв хариултаа буруу сонгоод явуулсан. За буруу хариуллаа гэдэг. За horse биш. Motorbike гэдгийг сонгох байсан. За ингээ бүгдээрээ дахиад preview slide гэдэг дахиад шилгаад үзье. бай сайд зөв хариуллаа гэж харж байна. За дараа нь бүгдээрээ бүтээх төвшөндөө дахиад өөр нэг зургийн тест оруулцъя. Freeform Picmany гэхээр зургуудаас олон зөв зургийг сонгоно гэсэн үг. За дөрөвний тесттэй бол ерөөдөө ойролцоо байгаа. За мөн адилхан зургуудаа бүгдийг нь оруулчихъя. За бүх зөрүүнүүдээ сонгож байгаа би хэмжээг нь бүгдийг нь 150 болгочлоо. За ингээд бүгдээрээ зөрүүнүүд аптeken байрлуулад тэгээд асуултаа зохион. За энэ зөрүүнүүдийн дизайныг хийхдээ дараа нь та нар өөрсдөө хийж байгаа тохиолдолд аптeken дизайнд оруулаад аптeken зохиомжтой байдлаар хийж бас болно. За ингээд бүгдээрээ search text box ашиглаад за асуултаа зохиоч. За юу гэхээр За мотортоо техникуудыг сонгороо гэдгч. За ингээд form view руу орж яваад за мөн адилхан зургнуудаа хариулт болгон дээр нь зааж өгнө. За баруун гар талд form view-ний доор бол тухайн зургийн хүрээний улаан байдлаар харагдаж байгаа. За ингээд зөв зургнуудаа сонгож өгөөд оноогоо та бүхэн тэгэн өгөөд за мөн зөв буруу хариултуудаа та бас засч олно. За ингээд төвлөлөөд эцсийн мөн адилхан цэнхрээр хүрээлэгдэнэ. За ингээд зөв зургнуудаа сонгоод Тэгээ submit дараад шалгана гэсэн үг суралцагчна. За тэгэхээр articulator бид нэр яах вэ гэхээр заавалж хөө зураг биш зургийн хооронд хөдөлгөөнтэй зураг анимашн байж болно. Эсвэл жижиг видеонууд байж болно. Эсвэл дэвтэйхэн дөрснүүд байж болно, юуж байж болно гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За сүүлд нь бүгдээрээ бүтээх төвшин дотор hotspot гэсэн тестийг хийгээд үзье. За hotspot гэхээр долгион цацж байгаа юм шиг цэгийг болохоор hotspot гэж хэлдэг тийм. Wireless цацдаг цэгийг hotspot гэдэг тэр юм тест гэсэн. Hotspot-оор зурган дээрээс зөв объектыг олж дарах байна. За би Google-с энэ болохоор компьютерийн хафны зураг оруулсан. За энэ дээр бүгдээ hotspot хийгээд үзье. За тэрийн тулд эхлээд зургаа оруулчаад form view-г орох нь байна. Тэгээд add hotspot гэдэг дээр дарахаар гурван сонголт байгаа. Add oval, add rectangle, add freeform. За би add freeform гэдгийг сонгож аваад маузаараа за зипүний дэлхийн хөргүүрийн хэсэг байна. За энийг би hotspot байдлаар тэмдэглэжлээ. За үүнийгээ би эхний хариултаа SIPU гэд нэрлэлж. За энэ хотспотны өнгө ногоон байгаа учраас ногоон нь бол зөв зургийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Зөв хариултыг нэрлэл. За ингээд бүгдрээд хотспот. За хэрвээ ээж э, OL гэдгийг сонгох юм бол ийм бүрхий дүрсээр тэмдэглэн гэсэн үг. За бүдэрийн энд бол edge free form гэдгийг ашиглаад за би дараа нь энэ RAM байрлуулах хоёр суурь буюу слотыг энд free form-аар тэмдэглэжээ. За нэг буюу RAM гэд нэрлэе. За ингээд та бүхэн тухайн зурган дээр хідэн чим хотспот цэг байрлуулах дүрснүүдийг зурж болно гэсэн үг. За ингээ би дараа нь болохоор new SPTS-ийг hotspot хийж За тэгэхээр э, free hotspot гэсэн тестийг хийж байгаа тохиол та бүхэн болохоор олон объектыг агуулсан нэг зураг ашиглах нь илүү төвхөмжтэй байдаг. За ингээд slide view-г ороод харахаар нэг юм бэрхүү байдалтай харагдаж байна. За text box-оор энд заавра бүгдээрээ өгж болно. За тэгэхэд зургийг харж байгаа би тестээс өгөөч. Сипүг хөргөх хөргүүрийг сонгороо гэж. За ингээд суралцагчвал яах вэ гэхээр их автан дээрээс сипүний хөргүүрд ашиглаж байгаа хөргүүрийг нь зөв олж тэмдэглэн гэсэн үг. За ингээ бүгдээрээ шалгаж үзье. За preview this slide. За ингээ заавар уншаад. За ингээ зургийн тухайн объектын дээр ингээ долгион цацж байгаа юм шиг hotspot байдлууд гэсэн үг. За ингээ зөв газараа байрлуулад суралцагч submit дарсан тохиолдолд зөв бүрүүг нь хэлж өгч байгаа. За иймэрхүү байдлаар бид нэр бол хотспотыг ашиглаж олно. За ингээд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.